Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто выдержал эту жару. И на этом мы, наверное, закончим, да? Таня, у нас есть возможность еще? Ладно, тогда Ой, Раздевайся, давай. Раз вы так разогрелись, сейчас мы вас успокоим. А, ты... <laughs> Сейчас выбегает парень, ты не шутишь.